Bueno, vamos a ver. Bueno, a primeira pregunta que che quero facer é, eh, é que nos fales sobre a estrategia da Zolga Nacional Pacífica. Como é o feito que as comisións obreiras asumen esa, esa estrategia e como que se combinaba esa estrategia, digamos, de longo percorrido reivindicación reivindicacións laborais concreto? Bueno, eh, Comisión Sobreiras era un sindicato asambleario, é dicir, nesa fase Comisión era un movimento sociopolítico, non había carnés, non? eh, entón estaba, dependía completamente das, das asambleas e do sentir dos, dos, dos traballadores. Por lo tanto, eh, nese sentido hai que diferenciar o movimento obreiro eh, do que do Partido Comunista, non? que éramos hexemónicos na, na loita contra o franquismo e que xogáramos xa un papel moi importante da folga dos 62 na, na construción das comisións obreiras, pero sempre deixando esa autonomía. Por lo tanto, o da folga xeral eh, política e da folga nacional pacífica era unha estrategia do, do partido eh, para derrocar pola, pola vía pacífica a, a dictadura non? e instaurar a, a, a democracia, non? E, e logo o, os camaradas meus daquele intre que estaban en Comisión Sobreras traballaban nesa liña, pero sempre, como dicen, dependendo de, da decisión e do sentir de, dos traballadores eh, en cada folga que se facía, en cada folga que se eh, eh, convocaba, en cada reivindicación. Porque que pasaba? Respondendo á segunda parte do que tú me preguntabas, que a acción sindical era unha acción política directamente eh, na época do franquismo por unha razón moi simple, porque non había nin dereito de folga nin libertad sindical. A patronal estaba moi acostumada, comprendes, a impoñer as condicións de traballo. No? É certo que traballábamos dentro do sindicato eh, vertical, pero nunha situación moi defensiva, de extrema debilidade para impoñer condicións de, de traballo. Por lo tanto, calquer acción eh, sindical, que implicara manifestación, folga, calquera idea de construir un sindicato era política porque estaba prohibido expresamente e reprimido. De ahí que dunha maneira excepcional comparado co que sucede en democracia, eh, eh, os sindicatos e, e, e, e o partido noso, tamén outros, pero sobre todo o partido eh, comunista, estábamos moi imbricados. É dicir, as reivindicacións sindicais inmediatamente se transformaban en políticas e a loita política dependía mm, para os que traballábamos eh, entre as clases populares e no movimento obreiro dependía dunha acción, dunha acción sindical comentar logo a relación con, con Ferrol, pero quería que me falaras un pouco da seguinte cuestión. Eu, ah, ti matizarás isto, non? Hai, hai unha serie de empresas como Vulcano, Barreras, que teñen unha tradición de loita e hai unha Citroën, unha tradición de loita tal vez menor, que é máis difícil, digamos, tal vez de mobilizar, entendo eu. Estás de acordo? Podes un pouco desarrollar eso? Sí, mira, Citroën é unha empresa recente comparada coas, coas as, eh, os estaleiros, no? que viñan, pois, eh, no momento que se fai a folga, pois tiñan casi 100 anos de historia, vamos, eran algúns incluso de finais do século XIX, pero sobre todo de principios do século do século XX. Entón, é unha empresa Citroën que surde do, do aluvión, eh, de, de inmigrantes eh, eh, na época dos anos 60, eh, de, do desenrolo eh, económico, eh, etc. No? E onde, ademais, a dirección tiña unha eh, unha estructura mm, de, de, de, de gran control dos, dos traballadores, claro, favorecida pola, pola situación de dictadura, pero incluso despois en democracia, ali era mayoritario, polo menos nos primeiros anos, un partido a, a independiente, se decía, amarelo, non? Eh, polo tanto, era unha empresa moi especial. Por outro lado, eh, pois tiña un número elevado de traballadores, tamén, os sea, eh, barreira, barreras, eh, vulcano, etc. Non? non non se podía un esquecer de, de Citroën. Entón, eh, a, mm, o 72 foi eh, a, o paso mm, de Citroën a, a acción sindical, a acción, a acción sindical sociopolítica, etc. No? E, e tiña, tuvo unha enorme importancia, porque foi un reforzo eh, importante para o movimento obreiro eh, máis tradicional que se baseaba na construción eh, naval podes falarnos de marzo a setembro había en futuro un conflito este conflito ou, as, ou reivindicación da xornada do sábado inglés non sei se de alguma forma quentastes motores de alguma forma en Citroën se non falame do, de cal era o conflito do, do sábado inglés etc. No, mira, isto eh, es, esto da folga de Citroën depende que se, se, se, se os despedidos de Citroën depende máis eh, da situación política e, e laboral que existía en Galicia nese momento, no ano 72, que, que de calquera outra cousa. Porque reivindicacións de pequena escala, eh, como que me dicen, en Citroën habían todas as empresas, pero ninguna eh, desatou unha, unha folga xeral. E iso foi, foi así porque eh, estábamos preparados para o estalido de unha folga xeral a partir de da, da solidaridade que foi moi importante de Vigo eh, con Ferrolo desde marzo de ese mismo ano. Por lo tanto, estábamos á espera de unha folga e cando surde o problema laboral de Citroën, pois eh, naturalmente eh, sabíamos que un paro en Citroën podía levar a unha folga xeral e, eso, e así foi. Vamos a ver, podes falarnos do, do momento en que se toma esa... Sei que unha, que tes unha reunión con algúns traballadores. Podes describirnos ese, eso, esa situación? Sí, bueno, des, os decía o, o, anteriormente. Eh, estábamos á espera de que... Eh, había, digamos, de, de, que, de que estalara unha, unha, unha conjuntura de, de folga xeral, porque eh, e podía salir de calquera, de calquera de calquera lugar, pero non, non, non me refiro eu solo, eh, me refiro eh, tamén aos traballadores, sobre todo os traballadores organizados, comisións, comisións obreiras dai, que consultan comigo antes de facer o paro en Citroën, o cual non era para nada habitual. Eu era naquel momento, como sabes, o responsable do movimento obreiro no, no, no Partido eh, Comunista en, en Vigo, e tiña unha relación pois, máis ou menos regular cos dirixentes da, do movimento obreiro nas diferentes empresas que a, na súa maior parte eran comunistas. No? Eh, pero, bueno, mm, o feito de pedir a entrevista comigo quer decir que tamén eles era consciente do que podía eh, acontecer. Entón, nos juntamos no monte, como era habitual naquela época, me, Isidro Pontevedra, eh, eh, máis eu, e, e, bueno, dicindo que estaba o, o, o ambiente creado, que incluso había unha demanda eh, no, no, no taller que ele estaba, que eles que estaban, e, e que facían. Entón, estuvemos vendo ali e demos luz verde. Eh, de, denlle, deille luz verde sabendo que, que, que, que estábamos ante, ante unha, unha folga unha folga seral. En fin, logo estes dous, Isidro morreu e Pontevedra non sei, pero foi un dos primeiros detidos eh, pola Brigada Político Social durante a folga. Sobre o que sucede en Ferrol e o que sucede en Vigo sobre todo. Bueno, to, todo, todo, mundo, todo mundo sabe que en Ferrol pois tamén o mesmo un problema laboral salen en manifestación polo, pola Ponte das Pías o cal é algo xa que diferencia o movimento Obrero de Ferrol en Vigo, porque en Vigo non había maneira de facer así unha manifestación formal, aínda que en realidad era máis ben a salida de Bazán, non? Era a salida de Bazán, claro, aquí das empresas se salían manifestación, pero duraba pouco, non? porque, sobre todo durante a folga, pois había unha, unha presencia policial do que os chamamos antidisturbios enorme, exagerada, entón era, era moi difícil. Entón sale, eles salen en manifestación e son ametrallados. Non? Este, isto está aínda sin investigar, mentras a memoria histórica non chegue eh, ata, ata o fin do franquismo, ata o ano 77, eh, como debe ser, pois hai unha chea de, de actos delictivos, porque isto hasta incluso, do punto de vista da legalidade franquisma, franquista é un acto delictivo, se ametrallaron, coa idea de eh, votar para atrás ao momento obreiro en Ferrol, en Galicia e en España porque un caso así, pois sí, eh, temos outro en, en Vitoria, polo mesmo motivo, no ano 1976, pero tampouco era tan normal era, era máis ben excepcional, un intento de amedrentamento. No? Entón, a, a, a sociedade eh, ferrolana, non só os traballadores, reaccionaron de inmediato, hubo un paro nacional, digamos, eh, no esquema do Partido Comunista eh, de España, e eh, de Galicia eh, naquel, naquel momento, que durou pouco, pois un día, eh, etcétera, E eso xenerou unha solidaridade en Galicia, pero bueno, en Vigo e na Universidade de Santiago, decir, nada máis, ¿no? porque era a Galicia que se estaba movendo naquel momento pola democracia. ¿no? E en Vigo foi un paro pois interesante, que se, se estendeu dunha empresa a outra, e, e que deixou pendiente, eh, porque un, un paro así de solidaridade eh, de clase, diríamos, eh, tan, tan restringido, pois ten unha duración limitada, non? Entón, eh, eh, eh, no, en Vigo Breiro eh, eu levaba tamén a dirección, inda que era responsable do partido, levaba polo que dicen da, da intrincada relación entre acción política e acción sindical levaba mm, unha serie de responsabilidades tamén eh, nas propias comisións obreiras que non se coñecían públicamente eh, unha delas era de dirixir eh, eh, Vigo Obreiro e ali fixemos unha reflexión dicindo con toda claridade que, que estaba pendente unha folga eh, xeral en, en Vigo, non? Daí que cando surde o Citroën o estábamos, o estábamos esperando, creo que era un análisis correcto, vinculado ao estado de ánimo dos, ao estado de ánimo dos traballadores e das propias eh, comisións e das propias comisións obreiras, non? E, e, e logo, claro, que pasa? Que cando se produce a folga de Vigo, xa non hai, non se dá un caso como o, o, da, o da masacre de Ferrol. Por que? Porque eles se daban conta, se deron conta, porque eran moi limitados, eh? intelectual, eh, política, eh, a, a parte de humanamente, os policías do franquismo, no? entón, eh, moi burros, non se daban conta de que, si, que as masacres o que traían como consecuencia unha extensión, unha profundización, unha radicalización do movimento. Entón, en Vigo xa non o fixeron. Prenderon a moitísima xente, malos tratos, etc., pero xa non houbo eh, nin feridos eh, e, e, menos, eh, e menos mortos. Tamén porque con Misións Obreiras, igual que en Ferrol, tiñamos, tiñan tiñamos, nesa doble circunstancia miña, tiñamos a idea dunha acción pacífica, non? É dicir, eh, e, de, e de feito unha das cousas das, que máis presume Valdino Varela, que é o líder natural de, de Comisión Obrera daqueles tempos, o líder natural da folga, da folga xeral entre, entre os traballadores, e como el lle gusta repetir, pois é que, ademais, non non houve violencia, o sea, porque eles tiñan a estrategia de non violencia condición sine qua non para que haxa unha mobilización realmente de masas e para que os traballadores podan ser os protagonistas, eh, eh, neste caso, da, das súas reivindicacións contra os aparatos represivos e contra o, o goberno de Franco dese momento. No? Fálanos a, ah, da relevancia da, das octavillas no? como elemento dentro do xogo informativo e tamén a, ah, outro día me comentabas, me gustaba moito o relato que facías un pouco da tua rutina da tua rutina diaria en relación a eso? Bueno, un, primeiro unha cousa e logo a outra. Eh, a, a rutina a rutina miña era eh, era mm, digamos moverme, é dicir, moverme eh, o menos posible en transporte público eh, a pé para non atoparme en calquera lugar xa non coa Policía Nacional, que non me coñecían, pero para non toparme coa Brigada Político Social, que si me coñecían ben, e poder estar a resgardo e, e para poder continuar facendo o meu traballo, dificilmente sustituible na, naquel, naquel momento, porque eu, eh, nos tiñamos unha estrutura clandestina, non, non é como o movimento obreiro asambleario, onde como pasou durante a folga, prendían a un dirixente, prenderon a Andrade, prenderon a Valdino, pre, pre, prenderon a Pontevedra, pero outro dirixía as asambleas. No? Aquí, mm, bueno, sería un pouco máis máis complexo. Entón me preocupaba eso, poder estar hasta o final eh, a salvo da Brigada Político Social para continuar con o meu traballo de, de orientación política e tamén, digamos, de, de medio transmisor entre o partido e o movimento obreiro nas dúas, nas dúas, nas dúas direccións. Entón, o que facía é ter, ter todas as mañáns, nos 15 días que durou a folga, todas ou casi todos os días, tiñamos unha xuntanza cos tiña unha xuntanza cos dirixentes das, das empresas máis importantes, de Vulcano, Barreras, tamén Viña Citrón, algunha empresa máis, Álvarez, etc. No? E unha vez viñan uns, outra vez viñan outros, aunque algúns eran bastante fixos. No? Quen, quen se encargaba era Baldino de, de traelos, inda que quedábamos dun día, dun día para outro. E aí o que facíamos era repasar a información diaria, É dicir, eles me informaban das asambleas de empresa, do que, do que, do que viñan facendo, etc. E eu tamén opinaba, non? E, eh, daba unha, unhas ideas de como, de como continuar. Logo, mm, pola, pola tarde, eh, facía un diario para claresar as miñas ideas, non? Eh, diario que, que ainda está manuscrito, pero que en algún momento publicarei, e, e, e logo ese diario tiña, mm, era unha especie de resumen da, das informacións recibidas e logo unha parte, digamos, de, de interpretación e orientación. E, e tamén poñía algo de, de, do que vi, de, estábamos discutindo mm, eh, cada día, máis ou menos, tamén no comité do partido en, en, en Vigo. No? Eh, o seto principal era redactar a octavilla. Primeiro eh, redactaba o diario e logo redactaba eh, eh a de dese día, ¿no? eh, que, mm, que pasaba eh, que pasaba a Eduardo Fernández, veíamos detrás de Casamar, de Comisión Obreras, que, que le é quen levaba propaganda na dirección de Comisións Obreiras e este llevaba a Luis Ferreiro e Luis Ferreiro a, ao traballador do Porto Figueroa que tiña a multicopista na súa casa. Eu, eu teño claro que eh, a parte de orientación política e, a, a axuda principal que o partido prestábamos ao momento obreiro nese momento e o aparato de propaganda, que estaba moi blindado ademais e funcionaba moi, moi, funcionaba moi, moi ben. E, eh, polo tanto, despois de redactar e entregar a Octavilla, normalmente ia unha reunión do, do partido, non? donde, aparte de informar eu, eu mesmo de, de, de como estaba a cuestión da, da, da, dire, de, da folga, non? E, eh, pois tamén recibíamos eh, información pois, mm, de, da xente que tiñamos en Telefónica, que nos E, eh, polo tanto, tiñamos noticia dos movimentos da, da policía, eh, sobre todo do gobernador civil, etc. E logo procuraba, procuraba mm, dormir en, eh, cada día en sitios distintos, non? E eh, como teña por costume de outras, de outras veces, pois eh, ao principio mm, eu vivía en Colla, non? Entón me movían por, entre Castrelos e A, Eh, unha das últimas casas que utilicei é esta que teño detrás, miñ, detrás miña, que normalmente eh, dormía en casas da, da familia, no? e neste caso é do meu tío e dos meus primos, traballadores, eh, el e o fillo maior, traballadores tamén en Barreras, que estaban participando na, na, eh, na folga, y, y, y, bueno, y aquí es donde escribía la mesa que vimos eh, antes, é eh, donde escribía pois o diario e a, y a octavilla de cada día o máis sistemáticamente posible, porque eh, digamos que ese funcionamento diario a veces era difícil, entonces creo que casi todos los días eh, tivemos un, xuntanza. Decir que algo que se, se, se, nos, se nos pode escapar e es moi importante, eu tiña 26 anos aquel momento, e, e a, a edade dos meus compañeros nas empresas era parecida, que se cadra mellor dous ou tres anos máis. O maior de todos nós era Baldino, que debía ter 40 anos. Era, éramos moi novos, é decir que eh, normalmente se fala da xeneración dos 68, que pertenecín eu, porque eh, tres anos antes aínda estaba na Universidade de Madrid, etc. Eh, vinde logo de, no ano 68 de Madrid a Vigo, non? volvín a Vigo eh, no ano 1968. Entón, falamos, se fala moito da xeneración do 68, pero tamén hai un recambio xeneracional eh, nas fábricas moi importante, de xente da nosa propia edad, traballadores xóvenes que en aquel momento eh, foron quen de levar pois, pues, todo este movimento a, a bon, a bon porto. Non? Meu pai, eh, o autor do rapaz de aldea, traballador de Barreras tamén, falaba da nova xeneración nas, nos anos 70 e esta nova xeneración será a que a que arroupados por Baldino, por, por Saniño, por Augusto do Campo, etc., algúns dirigentes históricos anteriores, eh, pois son os que, os que levan a voz cantante. Por lo tanto, eh, se nos escapa moitas veces que eh, eh, a folga xeral eh, a fixeron os mozos, a xente nova, non? a xente nova das fábricas, eh, o é a mismo, o mismo caso en Ferrol e o mismo caso en, en, en toda España, Así que, que hai detrás tamén en, nese novo momento obreiro pois un recambio eh, generacional. E logo decir que, que, que bueno, adotaba medidas de seguridade que, que correspondían, como estaba acostumada a facer, pero tamén me protexeu o feito da propia inutilidade da Brigada Político-Social, que, que eh, comparado co que o sea a policía, no? eran, eran uns aficionados violentos, brutais, o sea, todo, todo confiaban ao uso da, da violencia e, e dos malos tratos e, en algúns casos, das torturas. Non? Nada máis, non, non, eh, nin que os colleran a propósito de, de así, de, de, de nulos, porque, por exemplo, non tiñan nin idea de, de como de, de onde estábamos cada un de nós. A min non me situaban no momento obreiro. Eh, polo tanto, en fin, sí, houve unha vixianza como, como os outros. Eh, Eh, compañeiros meus que, que eran dirigentes comunistas, etc., pero non nada especial. E logo tamén decir que pasou moita xente, en algunhas otavillas decíamos 100 detidos ou así, probablemente máis, non? E, e claro, que quería a policía, como sempre, sacar información, porque eles veían as octavillas e, e veían que había algo detrás, eh, en fin, que non era que non, que non salía das fábricas exclusivamente, non? E entón, ese sentido, eh, ninguén me, dos que se reunían conmigo, dos que me coñecían e coñecían o papel que eu xogaba, ninguén me denunciou entonces nese, e, y sería fácil, porque eu era ese momento eh, ester, externo a á, á, fábrica, non? É decir, entón, nese, ese sentido, me protexeu as mis propias medidas de seguridade e tamén o feito de que hubo pois, como unha especie de, de, de entorno eh, de, de seguridade por parte dos detidos, de non falar, non? Etcétera, nese caso e noutros, non? A mí me viña contando agora meu primo unha das poucas eh, asambleas en, de, de, de todas as fábricas que logrou eh, localizar a policía e a Policía Nacional, que foi na Madroa, ele estaba ali, no? Eh, e, e, e claro, tiñan que reunirse, cerraran o sindicato vertical, que é unha das cousas que denunciábamos nas Octavilla, no? que era donde facíamos as, as untanzas, non? Entonces, bueno, claro, si te movías, eh, eh, te reunías, etc., eh, eles tiñan tantísima xente na rúa que viñera de fora, tamén brigada político-social que te podían localizar. Entonces eu, co, coa axuda do, dos meus compañeros das fábricas cos que eu me reunía, pois logrei, eh, en fin, non só chegar ata o final da foga, é que nunca ata, ata a transición souperon <laughs> eh, vamos así, que, que, que eu, por exemplo, estuviera metido. Sabía concretamente, personalmente, eh, sabían que si estaba o partido, porque, <laughs> bueno, a maioría dos dirigentes e moitos dos que prendían eran comunistas, pero, pero non como era o organigrama, non? E <laughs> logo, sobre o segundo tema que preguntas, é eh, eh, eh, decir, sobre as octavillas, é decir, unha folga, que dura 15 días, nun contexto de represión tan duro, donde os dirixentes os prendían, salían, os demais estábamos na clandestinidade, as asambleas en calquera momento podían ser interrompidas pola, pola, pola policía, pois como pode eso, como pode eso, eh, como pode eso aguantar 15 días? Entón, pode, bueno, porque eh, a folga do 72 é un resumen de toda unha experiencia do momento obreiro en Vigo desde as folgas do 62 pero porque ademais existían experiencia e os medios de manter a comunicación e a unidade do movimento, que son, eh, desde o punto de vista de, de, de que os chamamos medio de comunicación social, o internet era a octavilla, non? É dicir, a, a octavilla informaba e orientaba, eh? eh e, e decía o que, o que trataba eu, non? De, de que dixera o que o que a xente sentía, o que a xente pensaba e o que os, dirix, o que os dirixentes estaban dicindo, digamos, nas asambleas, eh? para que houbera aí unha auténtica eh, sintonía. Pero claro, me decía Fernando Paz, meu primo, que na, na, na Asamblea da Madroa eran uns 200 de todas as empresas que se reunían ali para tamén coordinar información, acordar accións, etc. ¿no? E entonces, que pasa? que ao resto como se chegaba? Había asambleas de empresa tamén, pero, pero se chegaba a través da Octavilla. Mm, eh, bueno, eh, Figueroa, eh, o que tiña na súa casa multicopista, eh, nos ten, ten comentado e o ten dito públicamente que nese ano 70, 1972 se utilizaron 300.000 eh, folios, eh, folios, porque unha octavilla é medio folio, eh, folio. Eso que quer decir que era un medio de comunicación de masas, o que estaba ao noso alcance de masas, e que funcionaba con moita eficacia. É, é decir, eu a face, a entregaba pol, pola, pola noite e a mañan seguinte aparecía os barrios obreiros de Vigo eh, regados. Era o que hoxe internet para os novos movimentos eh, sociais. Logo, é moi importante a Asamblea Obreira, porque se fai unha cando se inicia o movimento de solidaridade eh, con Ferrol e se fai outra para ratificar o que xa estaba pasando que o retorno o, o, ao traballo e para que ese retorno ao traballo fuera ordenado. No, e no medio hai tamén prácticamente unha diaria Claro, ese día que a disolveron, pois truncaron a, a Asamblea Obreira. Por lo tanto, xa no seu momento, no diario meu insisto moito da importancia da Asamblea Obreira porque naturalmente tiñamos a, a toda a experiencia dos, dos soviets na, na Revolución de Octubre e tiñamos a experiencia dos comités de empresa que te, sobre os que teorizou eh, Granchi eh, en, en Italia. Non? Entonces sabíamos eh, a importancia de, de ese tipo de, de organismos. Ah, claro, había previamente unas eh, comisións, as comisións de verdade eran comisións de traballadores de cada empresa, que, que respondían ante unha asamblea, ¿no? pero e logo había unha coordinación que chamamos a Inter de Comisións, que tamén xogou un papel na, na folga de coordinación, pero a coordinación efectiva da folga foi a asamblea donde eh, a, había xente de todas as empresas en paro en principio, en grandes eh, e, eh, pequenas, e eh, digamos, o órgano de poder obreiro, eh, digamos, eh, que, que sintoniza co, coa tradición do movimento obreiro no século XX ben, ben, ben coñecida ben coñecida polos exemplos que puse eh, anteriormente. Sin eso non hubiera sido posible, e claro, concatenado con asambleas de empresa que probablemente non foran diarias, senón cando era necesario, polo menos nas grandes empresas, se facían asambleas. Nas pequenas, por exemplo, en Isoluz, eh, me <laughs> acaba de contar meu primo, era o, o dirixente que, que conectaba con eles e, e o levaba, o levaba as, as asambleas, etc. No? E logo un, tamén é importante como elemento organizativo o que naquela época chamábamos comandos e que mm, supoño que por a influencia das añas bélicas eh, e que ahora se chaman piquetes, ¿no? Porque no, non solamente como, como elemento organizativo para estender a folga, eh, como hoxendía, senón e sobre todo para tomar a rúa. Porque que pasa? Que aínda que con, convocamos a algunha manifestación, por exemplo, Eh, na Porta do Sol, algúns sitios, eh, non había maneira porque había máis policías que manifestantes, entón ali a xente paseaba e non había maneira de formar unha manifestación que durara algo. Ese é un fenómeno general eh, no, no tardo franquismo. Non? E entonces eh, o, que, o que se facía é dar, facer, dar saltos na, na rúa para ocupar e, e xogar un pouco a guerrilla con, coas forzas de, de orden público, o que chamábamos as bandas violentas eh, nas octavillas no? Eh, que, que, que ocuparon a nosa, a nosa cidade para, para non perder a rúa. Por que? Que pasa? Pois, pois entre outras cousas, porque era fundamental e o mesmo que vitrasa para parar o comercio, que, que era o noso objetivo. O noso objetivo era parar a industria, que xa se conseguiu nos primeiros días da folga, e logo parar a cidade. E para parar a cidade eh, eran importantes dúas cousas. Primeiro, eh, parar Vitrasa, o transporte público, que se conseguiu momentaneamente, pero poñían logo dos guardias civis por cada, eh, por cada autobús, non houve maneira, e logo ocupar a rúa. Non? E ocupar a rúa se facía desta, desta forma sempre, como dicen, sin centrarse no uso da violencia, senón ocupar o espacio, o espacio público. Entón, estes factores, Octavilla, Mm, asamblea, sobre todo a asamblea obreira e comandos, é o que permitía e pois todo o sistema de coordinación que tiñamos partido e eh, sindicato, e, eh, e, eh, etc., e, nos permitiu chegar ata, ata o final. E en último extremo a sabiduría dos líderes obreiros, no? que superon <laughs> iniciar a folga e terminala. Contras do, do replegamento, etc., etc. Mira, eu só che podo decir eh, por, por que non se esperou hasta o final eh, e, e por que non houve un final en, de, da folga en desbandada, que era a alternativa que había, anárquico. Eh, eh con, a, con a represión en riba, vamos, con forzas represivas en riba. Eu creo que eh, a folga do 72 eh, ten un, eh, responde a un doble éxito, non? O éxito primeiro é eh, facela e que durara 15 días. E o segundo éxito mm, é que mm, ser capaces de terminala unidos, é dicir, coas forzas intactas para continuar continuar a, a loita. Se non fora así, se non fora así, tú non estarías facendo este documental, non estaríamos ahora aquí falando. Porque eh, os, os, os movimentos así sociais, eh, de, desta envergadura, eh, en noutras latitudes incluso insurreccionais, etc., neste caso pacíficos, pero, pero con, un, con un contexto de violencia represiva, eh, se acaban en desfeita, eh, eh, xa, xa non, a xente, incluso os propios protagonistas, o esquecen e non queren nin falar diso. E aquí estamos falando porque se soupo terminar a folga eh, dunha maneira ordenada. Entón, aquí hai tres momentos importantes. Primeiro que chega chega a, mm, car, chegan cartas de despido a 4.000 traballadores. Home, é unha parte moi importante das, das grandes empresas, no? etc. E logo a folga eh, pasada xa eh, ao final da segunda semana Eh, estaba, pois, tiña o desgaste das folgas longas en situación de clandestinidade. Mm, é decir, que non había caixa de resistencia, comprendes? É decir, as familias ese mes non, non cobraban, non? E, e o poder adquisitivo dun traballador e o nivel eh, de vida era, era o que era na, na, na, na, naqueles anos. Entón, eso é desgaste natural. Eso se pode, se pode eh, superar eh, eh por conciencia mm, social, por conciencia política, pero non moito, pero se pode. De feito, algunhas folgas de algunha empresa que no tardo franquismo aguantaron moito máis e cunha caixa de resistencia organizada en todo o Estado. Naquel caso, mm, no caso se non era posible. Pero claro, cando chega a situación de despidos, pois eh, estamos falando do factor humano, da folga, que é o máis importante eh, eh, en calquera aproximación histórica que, que sea seria eh, e que non, se, que non se, sea inhumana, non? sendo humana hai que entender eso, se, esa aproximación que queremos facer a aqueles feito. É dicir, empeza a ver a volta ao traballo en algunha empresa. Eh, a voluntad é de seguir coa estrategia de continuar a folga como maneira de responder a, aos despidos, porque era un pulso eh, non solamente co goberno, era un pulso eh, coa, pa, coa patronal. Eh, pero claro, eh, esta estrategia era comprendida polos sectores máis conscientes, eh, eh desde logo polos, polos dirigentes comunistas, eh, sin dúbida alguna, pero eles empezaban a notar que a, base, o traballador normal, que, que é o protagonista principal da folga, pois empezaba a resentirse e, a, e empezaba a ver mm, algunha empresa que se empezou a traballar e nas empresas grandes incluso pois a, a ver, empezou a ver unha, a crecer unha opinión de volver ao traballo. Entón, nun momento dado, eh, os últimos días da folga son un pouco confusos, tamén de certa descoordinación entre, entre, entre nós, eh, eh etc. Eh, e, e nese, nun momento dado os dirixentes en asamblea deciden, nesas pequenas asambleas, pero grandes pola súa representatividade que se facían a nivel de Vigo, deciden volver eh, eh, ordenadamente a, a, ao traballo. Iso foi o que salvou os froitos da, da, da folga e limitou o número de despidos, porque pasou a, a menos dun 10% do que, do que estaba previsto e deixou eh, ao Movimento Obreiro de Vigo en condicións de continuar a loita eh, noutras circunstancias por polo que foi o seu objetivo principal hasta, ata a transición do movimento obreiro de Vigo, que foi a readmisión dos despedidos do ano 72. A maioría lograron a readmisión, moitos incluso na, na, a partir da amnistía eh, eh, eh, na propia transición, algúns outros buscaron outros traballos ou emigraron como, como Andrade, o dirigente de Barreras, a, a Venezuela, eh, etcétera E ao final se gañou tamén eh, a, a esa cuestión dos, dos períodos. Pero nese momento, eh, bueno, había quen pensaba que, que, que había que musir a, a, a vaca mentras tivera leite. Pero esa é unha versión, unha visión xa non da historia, un, da, da política eh, tamén inhumana na que eu creo que non, non, nos non participamos, porque sería agravar o sufrimento dos traballadores inútilmente, inútilmente, porque eu xa dicen que o movimento de Comisión en aquel momento era un movimento asambleario e democrático, e se se quedan sin base, pois serían pois como eh, nos, eh, eles quedarían como un grupo marxinal, non? dentro das súas propias empresas, e o Partido Comunista como un partido de extrema esquerda, maximalista, etc., cousa que ultraizquierdista, que non nos pasaba pola cabeza porque xa tiñamos leído a Vladimir Ilis Ulyanov, alias Lenin, o libriño de El izquierdismo, la enfermedad infantil del, del comunismo. Por lo tanto, eh, o repliegue organizado foi unha decisión autónoma de, dos dirigentes das, das fábricas, que eu apoiei de inmediato. Ai, eso sí, eso sí o consultei, hai unha octavilla eh, que final donde quitei, eh, claro, a folga terminara, a, o unha das, a última, unha das últimas empresas en primeiro traballo foi, foi Vulcano, e, e eu quitaro de comité de folga, porque as outras otavellas iban firmadas como comité de folga o Comité de Folga Xeral de Comisión Sobreiras de Vigo. No? Quitei, e ali é onde xa eh, escribín que, que eh, bueno, logramos unha folga de 15 días, foi un gran éxito, Eh, neste contexto eh, do movimento obreiro, da loita democrática, agora o que queda é seguir loitando pola readmisión dos despedidos, pero non coa consigna de folga xeral, por razóns evidentes, e secundando eh, a decisión autónoma do dos dirixentes de fábrica da Asamblea Obreira de Vigo de, de volver a traballo dun xeito organizado. Esa frase que non Racabaches nela, esta de a última vez que estive <laughs> contigo en Santiago, dicía así, o importante nunha folga... O importante dunha folga é saber terminala, que non sabe saber terminar a folga. No? Ahora, claro, se se trata dunha folga será nun contexto de dictadura, ese aspecto é, é decisivo é moito máis importante que, que unha folga laboral, eh, non digamos nun contexto democrático, que tamén hai que rematalas, pois non se poden alongar eh, indefinidamente, pero bueno, hai caixa de resistencia, os sindicatos apoian. Nunha folga, nunha, nun contexto de dictadura, bueno, hai que minorizar a represión na medida do posible non? Sobre, sobre os traballadores, e se non o faz, eles mesmos se encargan de recordarcho, e bueno, como, como eso porque foi posible ese, ese fin, eh, digamos, ordenado da folga, ese replego organizado. Onde foi posible porque había unha relación moi íntima entre os dirigentes da folga e os traballadores normales, porque a mellor non iban á Asamblea Obreira de Vigo, pero sí iban ás asambleas de fábrica. E en todo caso hai unha, un vínculo que eu trataba de comprender e reproducir nas octavillas e nos meus propios planteamentos políticos. cal é a, cal é a conclusión que destí o significado da folga para a cidade de Vigo, incluso a un nivel, polo menos, xa nos non sei se estatal, pero dende logo si galego, verdad? Sí. Cal é a, a ensinanza, que, que pasa antes, e que pasa despois? Mira, eh, eh, Nos teñamos esa estrategia de folga xeral política e folga nacional, pero un dos poucos sitios onde se fixo folga xeral foi en Vigo e en Ferrol. Eh, en ese sentido hay que decir que Galicia, a Galicia democrática de aquel momento, eh, estuvo moi por riba da aportación global de... Eh, o sea, mm, Vigo, Ferrol e Santiago de Compostela como movimiento estudiantil estuvieron moi por riba da, da, do que era o sentimento democrático e de mobilización democrática na Galicia daquel momento. O sea, éramos como illas democráticas nunha Galicia franquista eh, tanto o movimento Obrero de Ferrol e Vigo como o movimento estudiantil dende 1968. Nese sentido, salvamos o honor de Galicia cara a transición á democracia, eh, porque estivemos en Vigo, en Ferrol, en Santiago de Compostela, a altura dos lugares mm, de España donde máis se loitou e se aportou dende en baixo a conquista da democracia. Eso é moi importante. O sea, pusemos a Galicia na, na primeira liña da loita pola democracia, o cual favoreceu que o Estatuto de Autonomía xa en 1981 eh, se, se estuvera a, ao mesmo nivel que o vasco e, e co catalán. O sea, eh, o que era democrático na Galicia de esos anos era a clase obreira e, e e un momento estudiantil, eran os obreiros e os estudiantes. Iso é moi difícil de, de asimilar polo resto da, das clases e dos grupos sociales e das élites daquel momento en Galicia, no? que en boa medida moitos deles foron franquistas. Bueno, de feito, dai se nutre esas maiorías que saca o Partido Popular, do franquismo de, dunha parte importante da, da sociedade galega que non rompeu mentalmente co franquismo dunha maneira tan clara como os, os obreiros e, o, e os estudiantes, estudiantes que logo fomos intelectuais, etc. ¿no? Entonces, nese, nese sentido, a folga de Vigo nos puso eh, na historia, ¿no? na historia, eh, nunha, nunha parte da historia de España tan importante como a transición da dictadura eh, a, a democracia. Logo, no ámbito máis, eh, máis restringido ao movimento obreiro, que er, mm, en 1972 en Vigo se aprendeu a facer unha folga xeral. E iso eh, serviu para que eh, Vigo seguira xogando un papel, eh, por exemplo, na, nas, nas movilizacións pola autonomía e nas movilizacións durante a transición, pero tamén serviu para que Vigo poidera responder como respondeu nos anos 80 á reconversión naval ata o día de hoxe. É dicir, o, o, que, o que aprendimos eh, en Vigo e en Ferrol coas folgas xerais é a, mo, a mobilizarse de maneira de que hoxe en día, cando se trata de unhas manifestacións, por todo, na, no seu momento contra o terrorismo ou ou 15M ou que queiras, Vigo sempre é o lugar de Galicia donde o número de manifestantes é máis alto. E isto, e isto ven de, de, das loitas eh, eh, nos últimos anos do franquismo e moi particularmente da folga do setembro do, do, do 72. É dicir, creou un grau de conciencia e unha experiencia na mobilización da que vivimos a todos en día. Incluso o alcalde de Vigo cando ten que mobilizar a Vigo contra algún agravio exterior. E eso se ha transmitido generacionalmente tamén, aínda que agora hai que decir que salvo Citroën, eh, pois na construcción naval, pois claro, hai un número máis, moito máis reducido de traballadores. Barreras pasou de 5.000 ou así hasta 6.000, pasou a, ahora en plantilla e cento e pico, non? O que pasa que coas contratas eh, son algúns máis, son bastantes máis, moitos máis, cando, cando hai un barco, cando hai que facer un barco, pero claro, daquela era un, unha masa enorme eh, de xente. É dicir, Vigo está na historia, Galicia está na historia da democracia gracias a Folga 72, ao movimento estudiantil, a, a, ao sacrificio dos traballadores eh, de Ferrol e iso é recoñecido pola sociedade e as autoridades democráticas vicentes? Escasamente. Pero iso pasa sempre. É dicir, da, do cambio da ditadura da democracia se apropiaron as élites, como se di agora, no? e, e teñen un enorme interés en, en que non se saiba que, que o Movimento pola Democracia naceu nas fábricas e nas aulas universitarias. Bueno, básicamente... Bueno, prim, eh, falamos do, do repliegue organizado, pero falamos menos de, de como, de como se pasa do paro en Citroën a, a, folga, a folga xeral. E aí hai un factor moi importante, e é o, o factor da solidariedade. É decir, que En realidad, as folgas xerais se fan seguindo o principio de acción e reacción. É dicir, eh, non tanto como algún pode pensar por unhas consignas que o Partido Comunista lanzaba a, ah, a folga. O Partido Comunista no ano 59 se lanzou unha consigna de folga xeral que non tuvo éxito ningún e os que, os que estábamos en realidad na, na, vinculados aos movimentos sociais sabíamos que igual sucede eh? que, que tú podes lanzar unha convocatoria e eh, pode ter éxito ou eh, grande ou pode ter, ser un fracaso total e que depende do estado das masas, do estado da xente, do estado de ánimo da xente e da medida que tú seas capaz de adecuar eh, a túa convocatoria ao estado da xente, de que haxa esa capacidade que decía Lenin <laughs> nas tesis de abril de, de palpar o, o sentido das masas, que se decía na linguaxe da, na linguaxe, na linguaxe da época. Entón, nese sentido, eh, non se trata dunha consigna, porque eh, a, a vanguarda da folga sí que tiñamos clara a estrategia de folga xeral, de folga nacional. Pero En general, a base social que tiñamos, eh, o conxunto dos traballadores se movían, pois, bueno, ao principio por reivindicacións laborais e logo pola solidariedade, que é o que transforma. A solidariedade, ademais, é o que transforma a, a, o, o, a folga económica nunha folga política. Por que? Porque hai nove despedidos en Citroën. Se mobiliza o resto da, do mundo obreiro eh, de Vigo naquel momento e isto se transforma nun problema político. E entonces, eh, nun primeiro momento, o que hai é unha represión policial, non forte, e, e na rúa, é dicir, tratar de disolver os grupos de traballadores, como falamos da Asamblea de Madroa, e logo policial de prender a todos os, os líderes eh, coñe, coñecidos. Non? Me están aplaudindo as galiñas aí agora. Entonces, eh, entonces que pasa? Que, que frente a esa represión o que hai é movilización. E a movilización primeiro é por solidaridade, Ese, ese é o que explica principio de acción e de reacción que a folga se estenda. E logo, o que facíamos é introducir as reivindicacións dos traballadores eh, eh de, de, de dereito de folga eh, e, e libertad sindical, porque eso era o que se estaba reprimindo, ¿no? e, e claro, e, y a reivindicación da democracia. O sea que de unha maneira natural algo eh, poñíamos no papel algo que todos os traballadores sabían, que estábamos nunha situación de ditadura e que se si queríamos ter unha vida sindical libre, como en calquera país democrático, teñamos que derrocar esa dictadura. Por lo tanto, eh, pero eh, é moi distinto mm, eh, o itinerario que no caso de, de un militante de vanguarda que lee libros. Aquí non se trata tanto da lectura de libros, senón da experiencia práctica, de decir eh, como podemos traballar nestas condicións donde non tes posibilidad de, de pactar unhas condicións de traballo porque non tes forza ninguna e non tes forza porque non tes sindicato, traballamos enmascarados dentro do sindicato vertical, non tes dereito de folga, entonces que presión podes realizar? Ninguna, non? Entonces, é dicir, o movimento obreiro loita pola democracia máis que ninguén porque está loitando por mellorar as súas condicións de vida e as súas condicións eh, eh, laborais. Isto é moi importante. É, como xa decía, es, explica eh, o papel do Partido Comunista eh, e, e, a propia hexemonía de comisións obreiras, porque é certo que algún sindicato pois, pudo ter xente, como, como no caso de Uso, eh, na UGT difícil, non sei se existía naquel momento, o sindicalismo nacionalista, non sei se había algún militante, pero non existía, había a Organización Obreira, que era un grupo extendido de nós, de, de, do partido, que despois parte deles foron co Grapo, etc., que sacou algunha otavilla, etc., pero a semonía é, é consecuencia da representatividade. E que tiñan as comisións obreiras respecto do consunto dos traballadores. Logo eh, se burocratizan os sindicatos, proliferan, é outra historia distinta. Estábamos nunha época onde o sindicalismo era un movimento sociopolítico, non, non, era, non era un edificio, un, un, un, un edificio onde vas ali unhas oficinas, te atenden, onde tes uns abogados, etc. Tiñan abogados tamén, eh, como sabes, como Randulce e e Elvira Landín, etc., pero, pero claro, tamén nesas mismas condicións de axudar a un movimento que era clandestino, pero tremendamente forte. É dicir, justamente o que, eh, o que impresiona aos, aos empresarios é a enorme fortaleza do movimento obreiro, incluso, eu diría, que é imparable, non? Porque E aí se produce, despois da folga, que é outra parte do éxito da folga, un cambio de actitud eh, na patronal. Outra cousa de que, que me parece importante falar é que eh, eu, a diferencia de Ferrol é de, porque a clase media en Vigo non se uniu aos traballadores e porque a patronal de Vigo se fixo tan franquista porque os patronos en general durante como consecuencia inmediata da folga os patronos en general pois pues, estaban como hoxe na época do franquismo adicados a obter beneficios empresariais. Non? En principio non estaban na actividade política, ainda que admitían a brigada político-social nas empresas, etc. Non? Pero, sin embargo, eh, este doble fenómeno da, da abstención da clase media e da dereitización da, da patronal pois explica tamén como o, o medo que, que tiñan, ou impresionados que estaban por, por la pola forza que, most, que estaba mostrando o movimento obreiro e poñía moi difíciles a continuidade da folga eh, eh, dous, dúas, dúas, semanas, dúas semanas despois. Bueno, a clase media en Vigo se uniu aos traballadores dunha maneira masiva o 4 de Nadal de 1977. San democracia participou menos incluso que noutras cidades nos movimentos antifranquistas fora de figuras emblemáticas que estaban con na Xunta Democrática, como Valentín Paz Andrade, mm, eh, Moro, eh, eh, eu que sei, Álvarez Gándara, eh, eh, eu que sei, eh, González Martín e, e algúns que estaban con nos eh, na xunta, na xunta demo, democrática, Víctor Moro, me, Saudice, etc., eh, pero que eran individualidades representativos, no caso de Paz Andade, unha patronal máis democrática, bueno, no seu caso pola, pola propia tradición galeguista de, de Paz Andrade e republicana, non? pero... Mm, pero, pero, pero pouco máis, eh? os traballadores se atoparon un pouco solos, por eso hubo que deixar a folga eh, tamén. Claro, en Ferrol se, se uniu o pequeno comercio e a cidade entera parou unhas horas, un día, houbera mortos, etc. Pero nada máis, non lle pediran nada máis. Sei que noutros lugares de España tamén hubo unha participación eh, de esos desas clases media. En Vigo nos, en Vigo nos deixaron solo. Tamén por medo, moito ten moito que ver o medo. No caso da patronal, tamén. A patronal, home, aceptar a orientación política de 4.000 despidos, eh, eso é unha dereitización eh, fenomenal e simplemente convirten aos empresarios de Vigo en apéndices da Brigada Político-Social, todo eso coordinado polo gobernador civil de Pontevedra naquel momento. Pero que pasa despois? El mismo estaban obrigados a reducir o número de despidos porque porque senón as empresas non funcionarían, non? E logo, entre eles, algúns dirixentes. Logo, a partir dese momento, a patronal, hasta, hasta as eleccións de 1977, adopta unha posición, en fin, máis inteligente, non? máis de aceptar a realidade de iso obreiro na empresa, de buscar o pacto con eles e de recoñecer a súa forza, outro éxito de, de, de comisións, de comisións eh, obreiras. hacer un plano, porque ahora estamos trabajando siempre con un plano por aquí, por aquí, queremos sacar